Para os últimos 400 metros de prova, valeu-se na prova Rui já destacado, segunda posição para Bruno Albuquerque e na terceira posição Ricardo Mateu, do Sporting Clube Portugal. É são estes os primeiros atletas nesta prova de 5 km masculinos. Rui Pinto neste momento a destacar-se já relativamente aos dois outros atletas, tudo em aberto ainda relativamente às posições do pódio. está a excelente final para o Repito, entrada pelos 200 metros já destacado. E até. Para o pódio. O Repito está nos últimos metros. Empresta-se a Centro de Portugal, 5 mil metros. Bruno Alberto, campeão feita a segunda posição. E é para vocês são realizados a Deus. E assim alcança a terceira posição, o terceiro lugar do pódio desta prova de 5 metros masculinos. Quarta posição para Sérgio Cruz, quinta posição para Lantileia nestes primeiros 5 atletas da prova de 5 mil metros masculinos. Rui, campeão de 5 mil metros em 2014, como é que sentiste durante a prova? É verdade, senti-me senti bastante bem. Uh, preparei muito bem a pista este ano e, uh, e era algo que eu já estava à espera e foi para, para isto que treinei e uh, estou contente. Prova que por acaso correu à minha feição porque foi tática e terminei forte. Como é que fazes um balanço da época de 2014? Provavelmente foi a minha melhor época, tendo em conta o meu lugar no Nacional Corta-Mate, que, que era o meu grande objetivo e foi um objetivo que consegui cumprir. Eh, depois na pista consegui, consegui o meu objetivo que era, que era dar o máximo de pontos ao clube e ajudar o meu clube a ganhar o campeonato nacional e fazer melhor lugar na taça com os campeões europeus e penso que nesse aspecto fui bem sucedido. Obrigado e parabéns.